акча барбы бар бар чыгар тез бол тез тез тез Қалын қатар Үшін десе үшін жүргеннен қар, бала шыққан қарабайсың ба бұтаңа сылайын ба жоқ жоқ кек. жол аяғыңа жырдан бір. балам ойыншығын алып алғаным жақсы болып отыр ғой дағы жақсы шығар шығарып алып Ух.